पहले नजरिए में गई बारू जची समझी रूप का बनौले रची रची पहले नजरिए में गई बारू जची समझी रूप का बनौले रची रची तू हमको दिल दे दो जोड़ी बेमिसाल हो सोचे में ना तो दुनिया छोड़े के पड़ी अरे दूरे रहब अब हमारा सट जानी जारी वो कटे में ना तो दुनिया छोड़े के पड़ी हमरा में कमी का बा करता रुमाना अच्छा छोड़ब ना ही खजाना

नील में आई हो दादा रंजैया आज तोहर को तवाल हो जाए হঠাৎ